are peaceful, what are you? We are peaceful, what are you? We are peaceful, what are you? We are peaceful, what are you? We are peaceful, what are you? veel mooiste van gemaakt. Kijk, zie je? is behoorlijk vast. Nee. Ja, doet dat zeer? Oh, oh ik moet toch. Dat moet niet Ja, Blijf. rustig zal je uitnemen? Moet naar die klasse. <laughs> Ah! bijgedaan volgens mij. is alleen jou. Je maatjes zijn niet geboden, hè? wel even je ketting hebben. Doe even op. even je ketting hebben, want anders vallen ze erboven zometeen. Je mag je even loslaten. Ja, hey, rustig!

It's healthy. Kom kant van mij. Poppenmuziek is ook minder leuk voor jezelf, hè? Ja, hij kom wel, ik kom wel. hij kom wel. Yeah.